bak ne kadar az kalmış Az kalmış çok az kalmış Şurada iki merdiven var Ama geri dönüş yok geri dönüş yok Şurada bak ne kadar az kalmış Az kalmış çok az kalmış Şurada iki merdiven var Geri dönüş yok geri dönüş yok Adımlar önemli Adımlar önemli adımlar önemli Adımlar önemli Çıkar doğar bir melek gibi gün geçtikçe o da anlar olan biteni Sabahın güneşi, akşamın güneşi Hey hey, hey Sabahın güneşi, akşamın güneşi Hey hey, hey Çıkar doğar bir melek gibi gün geçtikçe o da anlar olan biteni Olan biteni Olan biteni Olan biteni